La falla, falla, me bravo, bravo, yo. Me bravo, yo. La amwe, la amwe. တာကြီးတာမဲနေဘလို့မဲတာတော့တာကြီးတာဖြူတယ်ဗျကြားလားကြားလားကြားရကြားရကြားရနှကမွေးပိုင်းမှာနော်စောက်ခွက်ရိုက်မှာဟုတ်ပြီနှကမွေးစတာပိုင်းမှာကနမေကိုရှိုးလိုက်လက်မေကျော်စတာပိုင်းစတာပိုင်းမှာကအဲ့မမတာပတ်စတာပိုင်းလားလားအဲ့မှာ

စားပွဲမကကုန်းပါဗျာစားပွဲမကစားပွဲလေအောင်တော့အောင်တော့အောင်တော့အောင်တော့မကမကနော်မကနော်မကနော်မကမင်းမင်းအလားလေးပဲပို့လားအလားတန်ကြီးတော့အလားတော့ခုနကဘောချစ်ကန်ဒီဘောလေးကထပ်ထိုင်းမယ်အလားဒီဘောလေးကချစ်ကန်လေးလာမယ်ပါလား let's go အလာလေးပဲဆိုဖာဖာမမကျန်သေးလားကျန်ကျန်နေဖာရကျန်နေတာဖာမမကျန်နေတာကျန်နေလို့မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးပဲအဲ့ဒီမင်းတမ်းမင်းမိုင်းတော့မတွေ့ဘူးခါကောအဲ့ဖာကောကဘလို့ဒီဝါတော့ဖာကဖာကဘလို့ဒီဝါဖာကကြာဆုံးပါလို့ပေါ့ဟာကျန်သေးလားလို့နာမည်မာရီနီရောက်ရင်မဲပြီမာရီကကြည့်ရသူကပြပါဦးဗျအာလကူ သူကသူကပြူတာဟုတ်သူကမှသူပြူနေတာကျွန်တော်တကယ်မမဲဘူးကျွန်တော်ပြူနေတာကတော့ကျွန်တော်ပြူရတဲ့ကိုပါတယ်ဗျာဒီပေါ်မှာဒီပေါ်ဒီပေါ်ခုနအချောင်းနဲ့ကောင်ဒီပေါ်မှာခဏလေးဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်သွားရအောင်အဲ့မင်းကလည်းလူပဲအိုးကကမကကမရှိတယ်အမတစ်ချက်မှန်သွားတယ်ကျွန်တော်ညမခုနတော့ထားတယ်ကောင်ဘယ်ရောက်သွားလဲဟောဒီမှာခုနကောင်ဟလာခုနကောင်ဘာဘာဘာလဲပြိတ္တဘာလဲခုနကောင်ဟလာ ဘာလဲလဲပြိတ်တဲ့ခုနကောင်ကကြားလားလာလေးကြားတယ်ဒီဘောလည်းထက်ရှိရလားဒီဘောလည်း chicken try မယ်ဘာလို့ chicken try မယ်တန်ဆိုင်တန်ဆိုင်ပြောပုံတော့တန်ဟိုကကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မကကြားတယ်မဟုတ်မဟုတ်နှစ်ထပ်နှစ်ထပ်ကြားရင်ပြောကြားပြောပြောဆိုရင်ကြားနေပြီအားလုံးမဟုတ်ရတော့ဗျာ Mismo para. ပြန်နေဖလက်တက်နေတော့ဖလက်နှလုံးနဲ့အလားလေးတက်နေဟာဘိုင်းလေတားလို့ပြန်လမ်းပြစ်တယ်ဒီတော့လာဒီတော့မလားဒီတော့မလားလေးလို့လို့တို့တို့တို့ကိုမဆိုးမတို့တမန်တော့ပြန်လို့တင်းကြီးတော့ကိုဂျပန်ကရုံးကတဲ့အဝါကြီးကြောက်ပြီဘလို့ဂျပန်ကရုံးတော့အလားကျော်အလားကျော်အလားကျော်အဲ့မှာအဲ့မှာ one shot one shot သုံးဆော်ကလုံးရှိတယ်အဲ့အောင်ထိတယ်အဲ့အောင်ထိတာလေညညာဘက်ကလေညာဘက်ကညာဘက်ကရောင်းတာပဲတကယ်ရောင်းတာရောင်းတာလီဝါပကလေးနဲ့ပါရောင်းရပြတော့ လားဟာလားအဲဘောင်းကြီးဘောင်းကြီးဘောင်းကြီးဘောင်းတော့အန်ကောင်းလို့ဒီဘက်မှာတကောင်ရှိရယ်နော်နော်နှကောင်နော်တိုက်လားတိုက်လားအလားလေးအိမ်မှာတာကီးတော့ဗာလဲဗာလဲပြိတ်တဲ့အလားလေးပါဗျာဟာလားဟာလားဗာလဲပြိတ်တဲ့အလားလေးပါဗျာဟာလား let's go နော်နှကောင်နှကောင်တော့နှကောင်တော့နှကောင်တော့လာတက်တက်တက်ကဲနေတာမသိဘူးအော်အော်ချော့ပါပြီ ရှော့ပါရောအော့ရှော့ပါအော့ရှော့ပါအော့ရှော့ပါဟောပါလေပါလေဟောမလာဘူးတော့မလာဘူးတော့ပြောပြောပြောမင်းမင်းအားကြောင်းတာအားကြောင်းတာအားကြောင်းအားကြောင်းအားကြောင်းအားကြောင်းရိုက်လောနေရိုက်အားကြောင်းလောနေရိုက်ပါရင်ပါရင်အားကြောင်းပါရင်လားအားကြောင်းပါရင်ပါရင်ကြာလို့အားကြောင်းနှခမ်းမလွေးပြီလားပြန်လိုက်မယ်လီယိုအေးကြီးပြန်လိုက်မယ်အေးကြီးကင်မလို့အေးကိုလီယိုအေးကြီးတို့ပြန်လိုက်မယ်ကြောက်ပြီအေးကြီးတို့ဘာလဲပိတ်တယ်ပြန်လိုက်တော့မယ်ခင်ဗျာ let's go ကြာအေးကြီးပြန်လိုက်မယ်ခင်ဗျာအားကြောင်းအားကြောင်းကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်အားကြောင်းအားကြောင်း KD KD 6.4ပါ6တက်တမ4ကိုင်းဝိုင်းပါကျွန်တော်မူပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်မူပါရဲ့ဗျာစားတာမင်းနာမမင်းနာမမင်းနာမယူကြီးဟောကိုမေသဒါလေးရယ်ဟွာလေးဒါမကမင်းကိုလိုချင်တာကြီးများနေကွာမင်းဥပိ္ပတာမင်းတကယ်ပဲမင်းလိုချင်တတ်မှတ်မှုအများများတယ်အားရကိုတော်လေးပဲဝင်လိုက်တာဥပိ္ပတာပြည့်စည်တဲ့အသေးကောင်းလိုချင်လိုချင်တတ်မှတ်မှုအများများဥပိ္ပတာပြေးမယ်ဆိုပြီးပြေးပြသွားတာဟာအဲမကမကမငိုးနဲ့မငိုးနဲ့မင်းကလီးခုမှဒီနေ့မှပြန်ပြီးလာဆော့တာဒီနေ့ငိုပြီမင်းကငါတို့ ငိုမျိုးမနှကမငိုနေတော့လောနှကမငိုနေနှကမကလူချင်းတမငွေများကျွန်တော်ကမမပဲလို့အားရမမလေဆောက်ပြီးကောင်းလိုက်ဒီကမင်းမင်းဆောက်ကြောင်းလေးရပါလာအားမင်းဆောက်ကြောင်းလေးရမင်းဆောက်ကြောင်းကျွဲကျွဲမပါပဲနဲ့အားချောင်းလာတော့ကျွဲအားချောင်းလာကိုကိုကိုကိုအေးတယ်နဲ့နော်ခုတော့ပြောရင်ကိုကိုအေးတယ်ကိုအေးတယ်မပါပဲနဲ့အားချောင်းတယ်ကျွဲအဲကောင်ဖင်ငယ် နော်ဥပိ္ပဒါဥပိ္ပဒါလူကြီးတက်မှတ်မှုတွေများလားလူကြီးတက်မှတ်မှုစောင်းဝမ်းများဟိုကလိုချင်ဒီကလိုချင်နဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေါက်စီသူ့ရဲ့ပေါက်စီတစ်လုံးကိုယူလို့ဆိုပြီးစိတ်ကောက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဟိုတစ်လုံးကသူ့ပေါက်စီတစ်လုံးချလာတာကိုကောက်သွားလို့တဲ့အောင်မယ်အဲ့ဒါကစိတ်ကောက်သေးတယ်ပေါက်စီပေါက်စီကောက်လို့ပေါက်စီတက်တယ်ဟောလားပေါက်စီတက်တယ်မကလားဟဲ့လားဆောက်ကလေးဆောက်ကလေးအာဆောက်ကလေးနဲ့ဆောက်တင်းသွားဒီရန်ကောင်းတယ်ဒီရန်ကောင်းတယ်အဲ့ရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဆိုအလီဝေးကြပါအောင်အဲ့မှာစီဖြစ်လိုက်လေပါကပါကဲ လာမှာတော့ဒီလမ်းလာမှာဒီလမ်းပဲလာမှာတော့ဘယ်လမ်းမှာသွားကြမရှိဘူးဒီလမ်းပဲလာမှာကြာပြီရပြီလားအေးဖြည့်လားဖြည့်လားရโอเคတိုင်းနေတာရကျေးဇူးပါနေတာဟောပါမနေ့ကတင်ပြောပါเนาะကျွန်တော်နေသားပြင်ရပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီလေး share လေးနဲ့ပဲ support ပေးကြပါเนาะဒါလုံးဝဖြတ်ကားတိုင်း free support တာပါကျွန်တော်ဒါလည်းလည်းလည်းမကားလိုက်ကားလိုက်ဟုတ်ပဲ အောင်လို့အောင်လေလို့အောင်လေလို့အောင်လေလို့အောင်လေလို့တော့တော့ပါဒါတေကျုံတေကျုံတော့တော့တော့တော့လီယိုလီယိုလီယိုကိုမလားကိုကိုကိုလေလေဒီဒီတော့မဒီတော့မဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီ Nice မက nice ဒီကောင်ဒီကောင်အဗန်နီလာယူတာချီတွေးမဖြစ်ပဲနဲ့ what the fuck โอ้แม่อปมันนักเอาอปมันนักเอาเจนี่น้องเอาอปมันนักเอาเจนี่คณะคณะสองเอาล่ะเอาล่ะดิโยเยโอ้ my god ပြပေါ့တယ်မင်းကဒီလေးဟဲ့လားအဖြစ်ကျနာကိုပြောဖြစ်ကျနာကိုပြောဖြစ်ကျနာကိုပြောအကုန်တော့ပြင်မယ်လောက်လို့ပဲဖြစ်ကျနာကိုပြောအကုန်တော့ပြင်မယ်ကိုတာကာကြီးရောဟဲ့လားကိုကိုလီယိုကိုကိုလီယိုနဲ့လက်ပွင့်တာကွာပါငဲ့ရဆိုရဲကိုကိုလီယိုနဲ့လက်ပွင့်တာကွာပါငဲ့ရဆိုရဲစကားကြီးကကြောင်ရေးဆက်တော့ကောင်းရှိပြီဒီတန်းဖက်မှာပတ်တယ်ပါကရလေးပါလေးပါကရလေးဒါဆောင်းဆောင်းအကြီးကိုဆက်နှကောင်ဟလားဘာလဲဘယ်နှကောင်လဲပြိတ်တဲ့ဆက်နှကောင်မှာဖေးရဟလား ကားလေးပဲဖမ်းခေါ်လဲ။မကောလည်းပိတ်ပဲစက်တက်ကောင်ပါဗျာ။ဟဲ့လား။ထက်ရည်မထက်ရည်ထက်ရည်ရမှာထက်ရည်ရမှာဟဲ့လား။ကိုတာကောင်းတယ်ကိုတာမှန်တယ်။အားရကိုတာမှန်တယ်ရဘာတော့ကတော့ဆော်ရတာ။အဲ့ပေါ်မှာအဲ့ပေါ်မှာနောက်ကောင်ရှင်းအာအာနောက်တစ်ဘက်နောက်တစ်ဘက်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကချော့ဝင်အာနောက်တစ်ဘက်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီတရားကောင်။ဒီကောင်ကပြီးသွားပြီအောက်ကောင်ကပြီးသွားပြီ။အာနောက်တစ်ဘက်နောက်တစ်ဘက်နောက်တစ်ဘက်ထက်ချုံပေးရအောင်။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပိတ်မယ်ကျွန်တော်ပိတ်မယ်။တတ်မလားတတ်ကျွန်တော်ဝါနဲ့တတ်မလားရှင်းနေတတ်မလားကျုံးမလားကျုံးမလားဖုတ်မလားအေးခဏခဏခဏခဏလေးတော့အော်မကန်နဲ့ဝါနဲ့ကအနောက်ကလိုက်ရအောင်ခေါင်းတော့ မကန်နဲ့ဖန်ခဲ့နဲ့ငေါနောက်လိုက်ခဲ့နော်ငါတို့ငါတို့အရင်တက်နေနေနေငါတို့ငါတို့နော်ငါတို့နော်ကြာလာပြီကြာလာပြီကြာလာကြာလာပြီကိုရတော့ဘလို့ကောင်းတယ်ငါပဲတက်ရစီရတယ်ဖန်ခဲ့တော့ပါဆိုရဖန်ခဲ့ပဲကြာဖန်ခဲ့ပဲဖန်ခဲ့ပဲတော့ရှိုးလာရောလီရရရကားကားကားကားကားကားကားကားဘူရီတိုင်းတိုင်းဒီပါနာကောနာကောနာကောနာအမနာကောနာ 啊，看到，装了点傻逼光，打个 A O G 有小网光，打个 A O G 有小网，要开吗？马哥，开了不？马哥，马哥，俺干你，马哥，咦，俺对面你了，我这都没干你，我不注意，这俺伢一弄的，俺伢一弄的，喏。ောင်းနေတာဟောညက်နေပြီဟောညက်နေပြီဟောညက်နေဟောညက်နေဟောညက်နေဟောညက်နေပြီပေါ်မှာခေါင်းရောက်နေမပြောဘူးလို့တိပါတော့မကိုင်ရတော့မသိဘူးလေ အာမတအခုမှကြားတာလေးပဲခုမှကြားတာလေတခါမွေးနဲ့တွေ့ရင်ကြောက်ပြီးအာကွာအဲဘယ်ဒီပါလားဒီပါလားပြန်ပြီးရှိပါတယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ပုံမှာရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပါအာရပြန်ကြားသည်ပြန်ကြားသည်ပြန်ကြားသည်ပြန်ကြားသည်ပြန်ကြားသည်အောက်ကိုအောက်ကိုကြားအောင်မယ်ဒီနာဘယ်ဟုတ်မလဲဘေးလာရအောင်လက်ပြအဘာတော့အဘာကြီးတော့ပြန်မကြားတော့ဘူးလား 总金花，总金花的。脑头痛药啊，你脑头痛药啊。哦。